Seguimos dando cátedra, ven los versos quedan claros Cúbranse de los disparos de esta ejecución verbal Perdón que me devore el ego cuando entro en este juego Pero es que no puedo y no me quiero controlar que voy sin freno Like todo terreno, nunca me doblego Para ser un falsiario, portador del veneno Que me hace tan bueno, con métrica lo lego Yo de Agustín Ceballos Rompiendo el replay, para que lo vean bien Acrobacia en la estructura, ya me dicen Dick Son dones, lo entendés, difícil de creer Somos el grupo que sin compés se ganó el respecto Estilo que pienso, puedo tirar en uno que celebre Genera un alarde, este clan de rap rompiendo los tracks Te va a demostrar cómo olvidarte Porque normal, esta realidad, cuando se trata de lo lírica La fatalidad y lo marginal que tengo para ustedes sin límite entro ni inhibirme no te sirve Desafío vivir sin feeling, muy fácil que mortifique Es difícil escribirse lyric de alto calibre Mis ideas son explícitas, no opto y dos sensibles Capricho sobran la escena, tanto que ya me dan pena Los condena y no les basta, o por eso que los devasta Buscando pegar un tema de manera tan extrema Bastará el modo Pac-Man para liquidar fantasmas Guárdense su pretexto, porque acá no les sirven Esto de continuar sin inglés, me volvió un exceso Saben que tomo receso, por ahora no voy a irme Todavía sigue firme, con el depende los versos.